ылдамдыктын проекциясынын теңдемесинен убакытты туюндуруп алабыз бул туюнтманы которулуштун проекциясынын формуласына коебуз алынган формула белгилүү ылдамдыкка жана ылдамдыкка негизделген которулушту эсептөөгө мүмкүндүк берет